Дорогие друзья, сегодня я хочу презентовать вам э, итальянский холст высочайшего качества. Э, холст, который производит э, итальянский завод четырехэтажный, который уже много десятков лет занимается только холстом и знает в этом толк. Мне его поставляют из Запорожья, и я уже с этим партнером работаю 6 лет. И безупречно показал себя холст, он не меняется в качестве. И я хочу э, всем вам э, его предложить для пользования по всей э, русскоязычной аудитории, и Россия, Украина, и Белоруссия. И в крупных городах этих стран вы сможете приобретать этот холст – связываясь с нашими партнерами по телефонам, которые вы видите на экране и которые прописаны э, в описании к ролику. Э, проблема э, холста стоит очень остро, особенно для начинающих. А начинающих среди людей, пользующихся этим материалом, это 80% людей, которые не знают, какой холст выбрать, приходя в магазин Э, получая это изобилие холста, не знают, какой выбрать. Более подробно об этой проблеме э, рассказано мной в нашем видеофильме «Кухня художника». Вот. А для тех, кто ходил ко мне на уроки, кто знает толк этого холста и его звучание, кто знает тех людей, кто ходил на мои уроки, кто смотрит мои видеоролики и увлекается живописью. Для всех вас я предлагаю этот холст. Кроме того, у наших партнеров э, холсты будут, э, особенно в крупных городах э, страны, может быть, Москва, Питер и Киев, не знаю, как в провинции, у нас будут холсты негабаритных форматов. Это тоже проблема, когда в салон приходишь, редко можно встретить холст больше метрового размера. У нас будут и метр двадцать, и метр тридцать, а если надо, и два метра, и три, и больше. То есть обращайтесь к нам и за этим необычным продуктом тоже. Цены на все эти материалы, которые вы видели, которые мы перечислили, э, сориентированы на цены обычных салонов в Москве, Питере, Киеве и в других крупных городах. Поэтому, если вам не хочется ломать голову, где найти и как, и утруждаться, вы можете обращаться к нам и получать весь этот необходимый перечень именно для масляной живописи Поэтому обращайтесь, пользуйтесь.